हेलो वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक छोटी सी शॉर्टकट की जो आपका काम बनाएगी आसान आइए समझ लेते हैं कि ये छोटी सी शॉर्टकट की क्या है और कैसे यूज होगी इसको मर्ज करना है जो सेल दिख रही है ताकि ये जो हमने लिखा हुआ है इंडिया मार्ट ये बड़ा हो जाए तो क्या करेंगे शॉर्टकट की क्या प्रेस करेंगे तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट एच एम सी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेल जो है मर्ज हुई है आपकी और आपका जो इंडिया मार्ट है वो कुछ इस, इस तरीके से आ गया अब आप इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से जाकर के इसकी साइज बढ़ा लीजिए या जो भी करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं ठीक है अब अगर मान लीजिए कि सेम हिस्से को आपको अनमर्ज करने की जरूरत पड़े तो उसको सिलेक्शन में ले लीजिए ठीक है और आपको कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है एच एम ठीक है और फिर यू प्रेस कर दीजिए अनमर्ज के लिए तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो फिर ये अनमर्ज भी हो जाएगा इजीली तो आई होप ये बात समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video